<laughs> ¡Ay, perdón! Las aventuras de la impresora. Vamos, lánzala <laughs> La lanza como 15 metros. ¡Uy! <laughs> Ahí van. Eso, casi, casi. Un poquito más acá, ¿ves? Uy, ahora, claro, ahora cae en el PC. Uy, <laughs> se acabó. Mm.